Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan kita kembali semula dalam preview sejam Setelah lama menunggu akhirnya hari ini Kita akan bermain game yang bertajuk The Bath House Okay so game ni game horror Tak pun masa Jom Aku akan main dalam masa sejam lah Alright kalau dia boleh habiskan dalam masa sejam Tahniah lah Sebab aku nak preview sejam je And Uh, sebab game-game ciliaan ni kadang-kadang kita confuse nak pergi mana. Uh, tapi game ni loading lama juga. Alright. <laughs> Asal loading ni lama sangat. Alright. Eh, apa satu? Kena libas. What? Asal dia sebat kubur. Okay. I'm tired of working at the company right? I need to quit the job. It's not healthy. Quit and go to the countryside. But I don't have the kind money. Or oh, what is his best? A flyer? Hmm, nak pergi kampung ke? Rent is free if you work at the bathhouse. I'll call them now. Let's move on. Okay, so kita pindah ke kampung lah. Akimura Maina. Apa ni? Satu... dua dua puluh tiga 23 23 11 satu. Alright Room dua. Okay, jap Dia ada Okay, dia ada full texture quality, PC switching on, okay. Reaction filter tak nak, motion blur tak nak, shadow tak nak, okay. I guess this is good. Alright. Yep. Room. Ui, ui, ui, ya, betul. Okay. This is too much. So, maksudnya. Kita jadikan dia 50. Alright. Okay kita. tak? Okay Alright 50 okay kot Aku cuba nak smooth dia okay Oh my god Okay tak boleh Cantik sangat So uh, 25 Alright Ataupun baby Okay 25 Okay dah Okay ke? Alright 25 smooth Alright 203 okay Oh sti tak smooth juga agak struggle di situ oh, performance dia tapi oh wow need to bring my stuff first okay one one more try one more try kita ambil yang paling bawah okay teruk betul <laughs> teruk betul okay okay kita ada bau-bau crash ke Uh, I guess game ni akan crash. Aku rasa. Yup. Game crash. Nice one. Yup. Oh dah okay, dah okay. Tak crash, tak crash. Okay. Selamat, selamat, selamat. Ah, uh, so general brightness okay, semua okay, sound volume okay, semua okay. Aku macam nak tukar ni tau. Ah, uh, every second we blank don't sing. Aku tukar sebab tu tapi kita tengok macam mana. Alright, aku rasa okey dah kot. Okay, kita ambil barang. Bok, bok, bok. Okay. So, 203. Need to bring my stuff first. Sudah kan? Apa lagi yang nak dibawa? Oh, wow. Kau ke? Siapa ni? 107. 103. So, aku kena naik atas lah. Ya. Yeah. 203. Alright, ujung sekali. Oh ni ada cahaya ni Oh ada orang naik Wow You sting Okay You should take a bus Baiklah After you died uh, Local bus house Okay There's a thing I want to tell you Here This is the key to your apartment Welcome to the town Alright Terima kasih Enter the apartment Sure Okay, apartment yang begitu kemas ni apa? Apartment yang begitu kosong. Eh, what? Oh ya, yeah, aku lupa kita kena ni kan. Uh, lupa pula game Chile Art. Alright. Tak boleh ambil ke ni? Tak boleh ambil. So, kita ada dapur. Okay lah kan, walaupun kotor sikit ni pun simen dah tercabut. Right. Ini lubang apa ni? Ya, nampak macam Ya. Aku tarik dapat apa? Oh, oh. Adakah aku telah buat satu kesalahan yang besar? Tak apalah, kita kan nak tengok hantu dia. Okay, so Saita. Kita tengok bilik sebelah. Kita tarik apa kat bilik sebelah? Ya. Yeah. 205. Apa yang kita tarik? Alright, so kita akan pergi ke bathhouse. Ah, mana Muhammad ni tadi? Oh, hello. Kau ni siapa? Semacam je. Okay, jom jom jom. Okay, frame rate memang struggle sikit. Walaupun aku tengah pakai yang paling bawah punya setting. Okay. Okay. Anjing. Wanted poster. Okay, so maybe orang tu wanted. Alright, so kita ada vending machine. Ada gelonso boleh main tak? Tak boleh. Then apa ni? Candy store. Okay, candy store. Alright, cool. Um, ini ke bath house? Yup. Jom kita jalan-jalan dulu. Kita tengok dulu lah apa yang ada di keliling-keliling sini dulu. Belakang ni ke kan? Okay. Ya, yeah, so ini dia punya elektrik lah. Uh, tapi ni kedai apa? Okay, yang tu dia punya telefon. Kita telefon keluarlah daripada tempat ni. Dilarang masuk. Okey, ada hutan misteri. Okay, so ke sini. Yup. Kita boleh masuk ke yang tanda perempuan? Oh, boleh lah. Alright, walaupun gambar tak HD tapi kita YOLO je. Ah, uh, Okay dah Cukup dah dengar semua kan Okay Oh so yang ni warna pink Oh tu sana sana Aku dah tengok apa ada kat sini Coffee milk Masuk je lah kan mana tahu Okay Okay tandas Right Dia kalau perempuan semua poster perempuan lah Alright Nak masuk kadang ada secret Bukan semata-mata masuk ni sebab Nak tengok ada orang ke tak Bukan okay. Termasuk sebab ada Nak tengok ada secret So ada sauna kat sini Alright nothing ya Kita pergi ke Sebelah Alright elok Ah so you can welcome welcome You have seen the flyers No need to pay the rent Okay kita kena kerja kat sini Shower kita kena mandi kat sini juga Alright So tak payah mandi kat rumah Sebab kat rumah tak ada pun Do I have a choice? Okay tak ada pilihan Alright now let's get started right now See here Apa tu? Oh ada tugasan-tugasan. Eh jangan cium aku. Customer kami. Kau cium aku apa? Alright. Maka bermulalah kerja kita. Put money. Oh ni. Oh. Oh. Wow. Oh, oh, wait, wait. Okay. Ah. Uh, yo. Ah, uh, towel satu. Razor. Razor apa razor? Razor conditioner. Razor. Okay. Bayar? Dia apa lagi? Paid. Bayar. Nah. Uh. Dah. Oh ni. Terima kasih. Alright. Selamat menikmati. Nak, nak, nak tolak ke? Ah. Selamat menikmati hari-hari yang mendatang. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Ha? Oh, 29 year old woman has been missing Abila hantu. Tawa, berapa sahaja tingginya kita? The missing person 29 year old ni ke? Kan? Kenapa aku rasa macam aku tinggi jap? Tadi rendah. Entahlah. So kita ada body soap, conditioner. Uh, look like customer akan coming. place space to take a nap. Okay. Tidur je. Oh, ah, oh sir. Kena makan ke apa? Oh, ah, so aku turun. Oh, Afsal. Okey tak tu? Okey ke tak okey? Okey tak? Apa? Nampak macam ada benda ke? What was that? I saw something in the sauna room. Can you go check for it? Okey, boleh. Sauna room katanya ada lebih lembaga pula. Ah, uh, I don't see anything. Ah, tikus ke apa benda kau ni? Maybe asap-asap kot. Tak ada, tak ada apa-apa, tak ada apa. Ya. Yeah. This place is giving me a creep. Oh, ah, my water here. Ya. Bye. Tapi dah bayar kan? Berkilat siap tu Allah. Alright. Okay, macam mana? Nanti kita tengok dia tukar baju. Wait Magic betul tukar baju Eh ada orang main Eh Eh kau ajar A girl like you Is perfect for the offering Hah? Oh aku perempuan Offering kau ni si ketok ni Ah. Brush floor Okay Hmm brush floor eh. Oh ni. Kotor. Eh mini minyak ke apa eh? Ini bukan ini minyak ke tahu tak? Dia ni mandi minyak ke apa? Alright, inilah kerja kita, kerja sebagai pencuci tahu bukan pencuci tandas. Ada bunyi ke tadi? Dengar macam ada bunyi. Okey, dalam ni ada... Ada kekotoran? Tak ada? Sure, okey. So... Aku tak tahulah kalau dia suruh tengok kelibat ke apa. Memang aku tak nampak lah. Okey, tandas tak kotor. Dalam ni tadi ada orang masuk juga kan? So, ya. Yeah. Kalau dia suruh aku tengok kelibat-kelibat memang tak dapat lah Memang tak nampak lah kan Right Inilah dia rutin harian mencuci sofa Game dia sama lah macam game cilia yang lain kan Dia macam simulator tapi horror Alright, work done, take a bath Take a bath, take a bath, take a bath Okay, there you go Take a shower, nope Oh, kita boleh kita boleh pilih ke kalau kita nak Sauna ke apa ke, tak payah Oh, tak boleh pilih Alright, kita memang kena pergi situ. Okay. Aku lupa kena mandi dulu kan. Lepas tu baru celuk. Alright. Uh. Oh, ya. Yeah. uh. Oh, ada orang belah sana. Tu orang ke? Yang percaya tu. Entahlah. Okay, lepas tu apa step dia? Oh dia nak bagi rasa macam Apa Wah dia tak kaki ya Aduh What Huh Oh Eh Kenapa ada monyet Ha, sang wukong ke apa? Weh, weh, weh. dalam sauna jap. Apa tu? Hmm. Jump scare? Eh? Slime. Aku tak tahu benda apa tu. Ya. Aku nampak ada monyet je. Monyet daripada hutan yang tutup tu lah aku lah yang dilarang masuk tu. Ha, so perempuan tu cakap kau boleh menjadi offering. Alright. Dua hari bulan. Okay so kita ada apa ni? Oh, ni semua perempuan punya pakaian lah kan. Alright. Uh, boleh tarik lagi ke? <laughs> tarik. Ya, mungkin kita tarik itu kita akan dapat secret ending. Oh, so ni dia makan ni. Sandwich dengan Maggie. Okay lah, eh, not bad. Oven dalam peti ais ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa, sedih. Oh, ada oven okay lah. Ni apa? 8 Ogos. Okay, Ogos. Alright, so ini adalah 9 bulan 8. Hari kedua lah. Eh. Okay, I guess... Ni apa benda siap Ni ni Aku macam Tak tahu juga Apa benda Hadiah tu uh, ah, Emulet eh, ke Alright hari kedua kita bekerja Let's go Hari kedua Lalu belakang pula Oh kita boleh turun ikut tingkap ni lah Eh tingkap pula tangga ni Ah ni ada tandas Okay tu Wanted poster ya. Offering Tantai yang orang-orang yang pembunuh tu Dia macam Apa macam Gila kan Apa Macam nak buat Yelah ajaran sesat kan Dia bunuh orang sebab kono-kono konon nak hidup lama ke apa Dia bunuh perempuan aku rasa sebab Orang tua tadi cakap ah, Kau ni seorang gadis yang boleh jadi offering Oh ni Bunga putih Hey eh, what? Are you okay? Kau offering untuk siapa? Siapa yang mati? Ha? Alright. Ada orang mati. Customer coming. Okay. Alright. Uh, selamat datang semua. Selamat datang. Uh, towel dan juga okay towel nah. Terima kasih. Hey. Keiichi, bring me drink in 15 minutes. Got it? Huh? Drink? Clear item in hand. Oh, okay. Drink. Macam nak bagi drink? Aku tak ada drink. Drink. Body soap, shampoo. Conditioner. Razor. Oh. I'm I'm just here to find my earring that I dropped. Jeez. Tapi kena bayar. Oh, dia, dia punya... Tak, bahaya. It's suspicious lah ni. Dia kata cincin dia. Weh. Apa tu? Oh tu. Si kotak. Si kotak pula si ketot. Masuklah. Oh katana. Ah, uh, oi lari pula. Dia tinggalkan katana. Siut betul Aku nak katana tu Macam nak keluar <laughs> Tak boleh keluar daripada sini Look like customer akan career Press space to take a nap Okay Dun dun dun dun Oh It's been about 15 minutes Gotta get man a drink Alright I, oh yeah, dia nak air kan Oh yeah, kita nak ambil air apa ni Air kopi. Kofi Sekejap Katana tadi apa cerita Ya yeah, what the heck Katana apa benda dia buat Dia bunuh diri ke apa ke dia kena cincang Ada Yakuza kot aku rasa Nah bro nak copy ya bro Nah good girl listen uh, Why do you work here I have no choice You have always a choice You want to work with me A girl like you thousand times you make now Tak nak kau nak suruh aku jadi pelacur ke apa Alright I'm not interested Pathetic You think you are more than you actually worth Better be careful I'm being nasty. here If it wasn't me, you really will have no choice. Ha? Huh? Baiklah pakcik minyak. Abang minyak. Alright. Ah. baik terima kasih. Terima kasih kerana datang. Sekejap, kenapa? Oh, Yakuza by dia. Oh, Yakuza. I see. No wonder lah. Ada tattoo kan? Oh, sebenarnya perempuan, budak perempuan tadi kena bunuh dengan... Kena bunuh dengan Yakuza lah Ya Kena cincang Mungkin Ya, aku tak nampak dia pergi hutan ni ke tak Oh no The lights are off Kau figure out Terkejut aku siap Oh my god Oh no The lights are off Kau figure out Okay Alright uh, Aku rasa aku tahu kat mana uh, Tadi tu Aku tak ingat lah kat mana Appliance store Eh what Apa sah wire macam Eh aku tak Oh robo Oh hujan lebat What the Apa jadi dengan tempat ni Oh ni apa ni Sekejap aku pergi atas ni buat apa ni Kubur gila Nampak aku pergi atas ni Sekejap ada apa-apa kat atas ni Macam syok eh? Alright uh, Oh ni jalan mati So aku kena betulkan Elektrik Okay yang bestnya game ni tak ada bunyi Jalan kaki pun tak ada bunyi Mana tempat yang aku nampak ada wire elektrik tu lah Okay bukan sini For sure Of course lah dekat dengan aku punya ni kan Kedai aku tu Haa uh, Ya, Candy store. Ni boleh Sampah. Trash area. Oh, kunci. Oh, wow. Ni apa? Oh, terkejut aku siap ada ni ya. Ada... Akan suki. Oh, belakang ni. Okay. Right, there you go. Hey, what? Oh, kunci. Kan? Okay. saya nak buka Eh apa ini percaya Okay maybe call Alright aku tak tahu nak buat apa Ah, uh, Oh ya, yeah. kenapa dia suruh buka ni? Ada apa? No, no, no. Cleaning product? Aku kena buat apa ni Sekejap Clean stain on wall Find out why electric are rising Okay clean stain on wall Surely aku nampak Alright Surely aku nampak Memang aku nampak lah Stain on wall ya aku tak nampak Dalam ni ke? Hello? Uh, alright, aku tak nampak. Dia kata buat tu dulu. Okay, kita buat stain on wall dulu. Lepas tu baru cari elektrik putus macam mana kan. Haa, ah, okay. Okay, yang ni maybe kita kena naikkan brightness. Kita perlu, okay. Sebab... Ya. Yeah, tak nampak. Mana sound dia? Oh okey, ada ada. Oh aku punya ni yang problem pun sebenarnya. Sound macam putus-putus. Alright. Okey, mana nak cuci ni? Mana mana mana kotoran nak cuci wall? Wall yang mana? Stain on wall. Wall apa eh? Okey, marilah kita mencari. Bersama-sama Ya aku tak nampak Stain on wall ni kat mana Oh kat luar memang tak ada sound Kat dalam tu ya ada sound Ya Kalau kita cari punca Elektrik ni putus kenapa ni sebab ni Ah, Kau nak key ke? Nak? Tak nak Tak boleh buka masalahnya Oh ni Okay so kalau ni dah sambung kat dalam So maksudnya Oh ya ya ya Boleh masuk Alright Okay So Ni apa? Ni apa? Oh, what up? You don't look like time card 14. Those appliances, they are my babies. Feel free to take a look. Just one thing, absolutely no battery. You hear me? What do you think you doing? Huh? Alright, macam mana? Okay. Okay, macam mana aku nak... Okay macam mana aku nak bagi dia keluar daripada sini Yes Aku kena rosakkan dia punya ni ke Oh maybe aku cabut pelak Oh aku kena sabotage dekat luar tu So that dia terpadam Oh ni dia Yes Ya aku nak kunci tu Aku nak kunci tu Alright It was an accident. Yes. Yeah. Progress. Let's go. Aku tak tahu pula boleh masuk building ni. Aku tak boleh masuk. There you go. So, clean up the place. Ah, barulah boleh bersihkan. Apalah. Alright. Wall. Tad eh, je penipu kan. Padahal tadi boleh nampak kotoran dia tipu. Ya kita jatuhkan balik uh, brightness dia. Uh, ke 0.1 tadi, okey. Ya, so far game dia sama lah macam game silat air lain. Tapi yang ni rasanya lagi tak seram kot. Mungkin uh, keadaan sunyi dalam apa bath house ni. Yang menyebabkan kita rasa macam Tak selesa kan Tapi aku suka dengar bunyi Air-air tu tenang Alright Bunyi kipas ni ha. Aku tak tahu pula kereta kita kereta perempuan Betul lah aku masuk tanah perempuan tadi Let's go Aku tengah nanti kalau ada extra bunyi ke apa So far macam Asal ni terbuka Siapa yang buka lampu ni Sekejap aku ter ada tertinggal ke uh, Rasanya aku dah bersihkan semua Mungkin aku ada tertinggal Dekat belah sini Tak ada pula Alright aku tak tahu apa yang aku tertinggal Okay Clean stain on wall Aku bukan nampak sangat pun ha. We dalam tandas Nope Oh ni Lah Ui, eh, ni, ni hantu Ini budak Ni bukan. Ui. Ha? Huh? Okey, yang tu seram sikit lah. Meremang sikit lah. Yang tu bukannya... Okey, hari pertama kita nampak monyet. Ya, budak tu, budak tu. Right. I'm scared. Oh, bunyi apa tu? Ada bisikan. Sebelah kiri. Ni ah, ya, ni budak weh. What the heck? Oh, mandi pula. Semalam tak mandi. Ah. Uh... Wow! Hello there! Ah. ah, eh, adik. Oh, eh, Janganlah masuk bawah-bawah ni. Ayo, tong. Kejut aku siap. Dia punya base dia. Eh, tak boleh belah. Oh, sebelah, sebelah. Oh, orang sebelah. Ya. Yeah. Sekali dong. Ya kena troll nampak Betul lah ada orang bunuh Maybe tanam mayat kat sini kot Dengar macam di sana ha Sauna yang tu kot ya. Probably probably dalam sauna tu Ha kenapa dia larang masuk Oh ni Toke tu azar kita mati ke? Ya. Ke ada banyak karakter. Alright, nampaknya kita punya pakaian semakin banyak. Alright. Tarik sampai mampu. Wah! Kuat pula dia tarik pula eh. Macam terlebih kuat daripada biasa pula. Alright apa makanan kita hari ni. Oh, hari ni sedap. Nasi yang tak berapa nak HD. Dengan lauk-lauk sikit. Lepas tu air green tea. Green tea. There you go. Ah, oh, kita boleh turun ikut sini. <laughs> Lupa. Ya, yeah, memang kita je ke seorang yang duduk kat apartment ni? Oh. Oh, mungkin yang bunyi anjing. Ya. Yeah. Daripada atas ni. Oh, hello there. Look who we have here. The new one, I presume, welcome you with open arms. Smile. Huh? You are working out to get the bus. Oh, right, I heard. I wouldn't do that if I were you. And beside, I send a present following you around. Oh, ada ada penunggu. Ada ada orang follow. I strongly, strongly recommend you get blessed here at my temple. Ah, bila lah. Bless. Alright. Ah. ye, Okay, dapat penyapu. Bring an offering. A monetary offering. Or God will abandon you. Huh? Wait, what? Benda siap offering-offering ni, ha? Offeratory and offer a prayer. Smile. Oh, kena buat offer. Offer nak buat apa? Apple. Buat offer apa? Tong. Oh. Tak ada apa. Alright, bye-bye Mong. Thank you. Aku baru tahu kawasan ni kan. Tak boleh buat apalah. Oh. Oh, mati monyet ni. Mana burung gagak yang semalam tu? Oh. Dalam tu macam ada besi something. Kenapa ada benda boleh akses? Ya macam ada something yang boleh kita ambil dalam tu. Ya maybe one day kot. Alright. Oh tak boleh dah tutup. Siut. Customer coming. Tutup eh sini Mesti ada orang masuk punya tu Walaupun dah kata tutup Ni katana tu lagi Bukan katana lah Give me shampoo Shampoo Nah Shampoo Towel 2 sampai 2 towel eh Oh gila tu Kasih Ah, Makcik Tu bukan katana tu yang bayar Oh sebab dua orang The girl she seem odd ha? Aku ke pelik No aku tak pelik Kenapa muka aku dah macam kena rasuk ke apa? Oh no. This is bad. Aku dah kena rasuk entikam tikam lah sikit. Kita nak tengok belah sini. Mesti ada orang masuk. Walaupun aku dah... Oh, kacau. Oh, tak boleh bang. Bang, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Chill up in. Alright. Hey, you there. Why the glum face? You need help. But you are alright now. You love the chila, chila ticks. Chila Chila believer, okay? I gave you the spirit of Chila to okay? You will full vitality. Alright. Chila text, you always see us. Ah, okay. Oh, dapat tu lah. 100,000 yen. Chila bin. Tapi, eh, bagi bagilah free nak. Ha? Huh? Apa tu? Chila tanks, Chila bin. Special edition Moshi Moshi 8 1 2 Alright Tu kod kat luar tu Alright 20 hari kemudian Bukan 20 minit gila Eh, dalam ni okey tak start ke? Oh, dah habis dah, makcik. A girl like you is perfect for the offering. Tak habis-habis kau daripada daripada tadi, okey? daripada 10 minit lepas. Apa benda yang kelok-kelok-kelok-kelok oh. That's all for today. Let's see on the list. It said to go get baking soda for the local candy store. Why the candy store? True. Ah, lapan satu dua. Let's try. Yeah. Tak boleh lagi. Okay. Local. Oh, betul-betul bercahaya. Local. Yakimo. Oh, jual ikan. Potato, ya. Yep. Polisi few potato question. Where do sweet potato grow? Ha? Ah, uh, dia grow dekat dirt. Correct. Where do you harvest it? Ah, uh, sweet potato kediam jap. Fall, fall. Autumn. Alright. Do sweet potato bloom flower? Yes. What do you do like? Like uh, morning glory. Huh? Wait, what? Yes. Alright. Salah, bukan betul macam tu ke? 美味しい石焼き芋がやってきました Ah, ya, ya, ya, ya. Baiklah. Ah, autumn. 石を温め、 Yes こんがり焼いた甘くて美味しい Macam 石焼き芋はいかがでしょうか Betul lah morning glory. Syah. Hmm, Mengajuk aku. Ya Fimo. Ya yeah, ya yeah, ya. Okey okey. Baiklah baiklah. Skip. Dendi Lion eh? Ya Fimo. Ha? Semua jawapan salah? Dek. Eh. Oh, dia ada macam bar. okay. okey. Alright. Dia kena slow slow, kena slow slow. Dek. Okey. Otom. Yes. Yakimo. Alright. Ni kan morning glory. 甘くて美味しい石焼き芋 Oh は my god. Kenapa? いかがでしょう Kenapa? か Apa bug ni? Betul lah macam morning glory. 幸き芋 Dek. Autumn. 焼き芋 Bising siap bunyi ni. Aku sakit hati betul. Ah, dia ada bug lah guys. 幸 Okay, aku ya tak nak guna mouse. Guna mouse macam mo. Ya macam ni lah. Macam macam bug. Okay. Quantum. Alright. Bloom flower. Yes. Morning glory. yes. Kau betul. Pak gila. Now for what is the way to eat sweet potato? uh, sweet potato eh apa yang stone bake? Stone bake lah. Ishiaki lah Enjoy it, but don't eat too fast. Savor it. candy store. yap, ya, dia ada bug sikit kalau pakai mouse. Kena pakai ni. Ya, macam aku nak buang aku punya inventory ni. Pegang-pegang <laughs> sweet potato ni macam lebih-lebih pula. Alright. Hampir-hampir kita dekat situ eh. Sejam eh. eh apa dalam kotak ni? Ooh, interesting. Okay. Young lady, you have beautiful eyes. Ah, uh, oh nak tengok? Ah, uh, no. Yes, tengoklah. Alright. Ah, uh, tengoklah dekat-dekat. Ah, uh, tengok. Okay. The missing cat poster. If you find her, I can use special gift. Oh, Tamachan. Oh, okay. Huh? Lah, Tama Chan nak cari kat mana pula? Oh, jap. Bagi dia special. Okey, dah. Tama Chan, Tama Chan. Okey. Alamak, aku kena cari Tama Chan. Okey. Kat mana? Eh? Aku dengar bunyi yang kucing. Oh, bunyi yang kucing tu kot. Alright, kalau kucing hilang Selalunya kat mana? Sambil aku pegang si potato ni lah Okay, peniaga tu dah hilang Tak boleh masuk Tak boleh pergi Atas ni kot Hello Hello Now, if you need more help, head over to Offertory Offer Prayer. Alright. Nah. <laughs> okay, mana kucing ni? Oh, ada laluan belakang ah. Eh? Alright. So, aku rasa aku dengar atas ni. Bunyi kucing tu. Tapi, dia ada kat atas ni tak? Sebab waktu-waktu mula-mula kita lalu macam ada bunyi kucing gaduh eh. Belakang ni oh masak agak nak mencari. Eh. <laughs> masak agak nak mencari. Ah tu. Ha ha. Ha. Ha. Alamak. Eh. Eh bro, hilang dah bro. Bro tengah mengencing hilang. Okey. Tamagotchi. Mari kita hantar Tama ke candy store. Ya, aku ingatkan bunyi kucing bergaduh kat atas Oh, aku aku still stress dengan sweet potato tu. Nah. Ah ya, yeah, okey. Tama-chan, welcome back. Thank you, young man. Now for the gift. I made specially for you. Alright, what? Japanese doll. Wah. Comelnya. Habis dah. Comel, thank you. Thank you Candy Store. Alright, Candy Store. Okay, so Japanese doll ni kita guna untuk apa? Untuk uh, offering maybe? Ambil lah, ambil lah Japanese doll. Ambil lah untuk offering, ambil lah. Alright, bukan. So Untuk apa eh huh? Kenapa aku buang No no aku bantu bagi dekat What no Why Uh oh Uh oh eh, Aku tak berniat pun sebenarnya Okay aku tak berniat pun sebenarnya Ya, aku sepatutnya letak dekat. Yup. I am sorry, candy store. I am sorry. Okay, sekarang aku kena buat apa? Remove rust from the shower head. Get baking soda. Oh, dia nak baking soda. Okay. Aku buang siap. Lupa pula. Alright, baking soda. Baking soda. Baking soda. Aku pergi side track pula eh buat benda lain. Hmm, yang akan beli daripada dia ni. Tak boleh buka. Okay, baking soda kat mana pula? baking soda from the candy store. Alright. Aku tak berapa sure kat mana. Biasalah kan first time kat kedai ni mana tahu. Ni rokok. Okay. Let's see. Salah satu boleh rak Okay, kita check rak ni. Okay, tak ada. Raya ni? Tak ada. Raya ni? Tak ada. Rak belakang dia? Tak ada juga. Ni bukan ni air. Eh, aku akan ada masalah cari baking soda ni. Okey, rak ni tak ada. Rak ni tak ada. Okay, So, Kat mana baking soda? Kat mana? Aku tak tahu kat mana. <laughs> ya. Aku rasa kita akan start kat sini. Jap, aku nak try lalu sini boleh tak? Macam mana aku nak cuci? Oh, aku kena cuci ras tu pakai baking soda lah. I believe so. Karat, karat. Oh, ni lah karat. Uh, okay, so kita ada chest. Oh, ada chest key. Mana dapat? Wait, what? Aku tak perasan pun aku ada chest key. Kenapa baking soda dalam chest? Ya, aku tak perasan. Sikit aku tak perasan. Ah, at least kita tahu kat mana dah. Ya. random gila. Hah? Ya, kan kena beli tau. Rupa Ya yang ni yang ni antara Cilia game yang agak confusing okay? Tapi semua game ni memang confusing pun eh, Aku selalu main okay? Hai berkarat oh, Berkarat asyik keluar aura tu ha. Kau ingat apa Okay paik berkarat Cuci Oh cuci pakai baking soda ya. Selalunya berkarat orang cap balik Orang kikis ataupun kalau berkarat paip orang tukar mana ada orang cat balik. Orang cat tu nak menghilang, apa me, menghindar karat. Okey aku nampak aura. Tiga. Right, works done. Take a bath. Let's go. Okay, maybe last day kot lepas ni. Kita dah dekat sejam preview dah. Dah nak habis dah. Ya yeah, overall it's a good game Seram tu seram ada dia Seram dia lebih kepada Kita rasa tak selesa kan Tengok keadaan sunyi kan Lepas tu seram dia sebab koyak tadi Nak jawab pasal sweet potato tu Pasal mouse macam bug Alright Dan part yang ni seram Every time aku mandi macam ni seram sebab Dia tengok belakang cari kelibat Maybe kat atas Oh dah habis dah Nampak nampak nampak Okey, mana orang? Saya senyap ni. Oh, aku tak tekan mandi. Eh, aku tekan dah mandi. <laughs> oh, hari ni kita sauna. Let's go. Sauna. Ha, okey. So, kita perlu apa sauna? Kita bukan ni. Take a sauna. No, ada apa lagi? Mengetuk boleh? Ketuk kepala. Okay. Take a sauna. Wow. Nah. Ha? Tak nampak putih gila weh Ada bunyi je lah Bunyi yang agak menyeramkan Tapi dia ulang-ulang bunyi yang sama Dia loop Alright Oh ah! Mak ayah okey, itu terkejut. Kau hajar Eh Terkejut, terkejut Wajah muka dia pun dekat scene Ha, oh, jap ni atas pagar dekat belakang apartment kita ke? Oh, ada orang berambut biru perlahan. Sayang. Mati ke kar- Karakter tu mati tak kan Kita keluar daripada Bathtub kan ha, Kenapa tu Kenapa dekat glonso tu Eh dah ada TV dah Upgrade dah Banyak gaji kan Kat kipas ada TV ada Right Wih makin panjang ah. Tarik Makan dah sama Mesti green tea juga TIST tak ada benda Do we want to play this uh, Hari ni Boleh kot Sepat lagi kot Preview sekejap Hujan lebat nah, Aku dah pergi ke Memang aku tak dengar lah hujan ni uh, Aku dah pergi ke yang tadi tu Ada perempuan dekat Luar gelongso Ya yeah. Matsuno This is the only picture I love I have offer Oh tadi kau perempuan yang jump scare kita tadi Who is the girl Granddaughter Cucu dia She's Dead She's dead kan eh? She's dead Okay Alright, monyet tadi pun dah kena kutip dah. Nah, kita still tak buka lagi yang ni, tak tahu. Yeah, welcome. Customer coming. Okay. Tan tan tan ah, tan tan. Oh, belum apa-apa dah hangin dah. Body soap and shampoo. Shampoo satu, body soap towel. Okey, shower. Body soap. Shampoo. Shampoo. Alright. Terima kasih. Bye, gerak lu. Is that all? Yup. tak nampak apa benda. Ui, oh. Marah betul. Right. Ada siapa-siapa mau mandi lagi Customer tak ramai sangat pun kan Seorang dua je Dah buka lah sini So maintenance kenapa Oh maybe dia mati dalam tu. Weh Lari pula budak tu Ya yeah, maybe ada orang mati dalam tu kot Oh tembus sini pula Eh Eh, ah dia pergi sauna tu lah, sauna berhantu. Hey, your child is crying. Ah, tapi anak dia dekat situ. Masa anak kau menangis? Tangan? Eh? Oh, tangan! Eh, kau pergi main kipas buat apa? Jom. Ah. Ah, ah, budak buah ni, budak buah ni. Where did she go? Sa sabar budak, sabar, sabar. Jangan menangis. Sabar. Jangan menangis. Ah, uh, ah, uh, call, call, call. Emergency. Aku, okay, maybe candy store. Alright. Pakcik ada ada budak luka. Kenapa candy store menyala? No, aku tak tahu nak buat apa. Okay, sweet potato baby, I don't know. Alright. Kita try bagi sweet potato kat budak tu. My hand. Someone help me. Ah. Uh, Aku tak tahu emergency kit kat mana Alright, apa objektif kita? Unclog drain, refill toilet paper Oh, ya yeah. Unclog drain, refill toilet paper Sure Tak boleh, aku kena settlekan tu dulu Alright, aku tak tahu first aid kat mana First aid Annie eh, Aku nak minta tolong kat siapa ni aku tak tahu Siapa siapa yang aku boleh minta tolong Siapa siapa siapa Budam jerit ni ha, Memang masalah sikit ni Kalau dah lama-lama budak tu mati weh Offer a player Alright tahu nak minta tolong kat siapa eh. Kedai. Okey, aku try patah balik. Maybe Pakcik belakang ni boleh tolong tak boleh juga. Ha. Ah. Nampak macam boleh masuk kedai ni. Okey, kalau macam tu memang ada benda dalam Ya memang ada ada emergency oh ni kot. Okay, ni tisu okay Sabar budak sabar. Uh, oh ni bawa darah okay Someone help me. Macam mana? Emergency, emergency, emergency kit. Takkanlah tak ada emergency kit. Jepun kot. aku tak tahu aku confused nak buat apa sebenarnya okey kita try check okay, budak tu nak air tak kita try check uh, sebelah sini maybe ada medkit oh maybe dengar lagu mungkin budak tu akan tenang <laughs> okey tak jawapan dia Ya, aku tak tahu. Aku sihir tak tahu. Nak buat apa? Okay, aku rasa ini adalah waktu yang baik untuk kita tamatkan dengan budak berluka ni. Okay, so itulah dia preview sejam. Aku stuck kat sini, aku tak tahu apa jawapan dia. Korang mungkin boleh beritahu kat bawah. And kalau lah satu hari nanti aku sambung lagi. Uh, korang boleh beritahu apa jawapan dia kepada budak ni luka. Aku tak faham. Okay, dia kata, my hand, someone help me. So, aku tak tahu. So kita akan jumpa di uh, Satu jam preview akan datang So terima kasih kerana menonton Kalau korang suka dengan uh, Satu jam preview video macam ni Korang boleh like, komen, subscribe dan share Kita akan jumpa lagi Assalamualaikum Lantaklah budak di luka Gulak lah untuk dia Okay Aku tak larat nak mencari Dah sejam dah uh, Selamat tinggal budak Assalamualaikum dan bye-bye